Всем привет! В данном видео рассмотрим вот такой вот ноутбук X75V от Asus. Этот ноутбук покупался в августе 2014 года, в нем ни разу не меняли термопасту и не смазывали а, кулер системы охлаждения. Что можно сказать по данному ноутбуку и по всем ноутбукам сразу же всем скажу. Главную ошибку покупки ноутбука. Когда покупаете корпус с рифлением, вот такой вот, никогда не берите, потому что вот если вы его замараете, принципе, чем-то таким клейким. А, в данном случае это была белая изолента обычно. И вот белую изоленту просто приклеили кто-то и хандехох. А, белую изоленту отклеили, а вот это вот все очистить вообще в принципе нереально. Ни, ни одно моющее средство, ни один растворитель, ничего вообще на этой планете это не очистит. Единственное, чем можно это очистить, это только паром отстегиваете крышку, снимаете, разбираете ноутбук, э, снимаете вот эту вот крышечку, несете ее в ванну и отпаривателем вот это вот все дело отпариваете, все это дело смываете аккуратненько, э, стараясь не попадать на дисплей и сильно не перегревать здесь ничего. Только так это можно очистить. Это единственный вариант на этой планете пока что на данный момент. По ощущению, что можно сказать по данному ноутбуку еще. А, ножка здесь оторвалась, когда вы его двигаете, так что э, по истечению гарантии трех лет а, советую оторвать все вот эти вот ножки. То есть клей здесь высыхает, ножки мы вообще на всех ноутбуках, вообще, которые существуют, которые выпускает производитель, по истечению трех лет необходимо оторвать ножки и проклеить их заново. То есть это обычная профилактика. Никто этим не занимается, никто этого не делает, а потом удивляется, почему у него нет одной ноги на ноутбуке или всех. Куда они вообще делись? Да в пылесос они улетели и выкинулись на помойку. Также, что можно здесь еще заметить? Батарея сразу же было заметно в этом ноутбуке нет. Почему ее нет? Батарея в ноутбуках Asus умирает через полтора-два года. А, это обычный расходник, ее необходимо менять через полтора-два года. Также, что мы можем сказать про блок питания. Блок питания максимум живет э, у ноутбуков Asus у всех моделей максимум три года. Если у вас прожил дольше, то вы конкретный везунчик, э, вам реально повезло. Это практически нереальная, недостижимая величина в 3 года, когда может прожить блок питания и больше. Просто повезло. Кто-то ошибся на фабрике, значит. Что мы будем делать первым делом? Э, нам необходимо самым первым, это, конечно же, снять клавиатуру. И под клавиатурой у нас находится несколько болтиков которые необходимо открутить. А там, естественно, находится болтик, который также откручивает а, наш привод. Я же этот ноутбук обслуживал, поэтому клавиатуру я откручивать э, здесь пока что не буду, так как этот болтик уже был откручен и выкинут нафиг, э, чтобы больше не лазить под клавиатуру. Клавиатуру проклеили. Переходим к обратной стороне ноутбука. И здесь у нас также находится несколько болтов которые тоже необходимо открутить. Эти болтики тоже необходимо выкрутить. И самое главное, если у вас какой-то другой ноутбук, не этот ноутбук, то в новых ноутбуках болтики бывают как маленькие, а, так и большие, длинные и короткие. Естественно, с длинной короткой резьбой, так что запоминайте, какой болтик откуда выкрутили, сделайте себе разметочку, чтобы не перепутать и не проткнуть свою материнскую плату, закручивая данный болт не туда, куда надо, естественно. И не поломать а, свой ноутбук в том числе. Ну что ж, прежде чем разобрать наш ноутбук, я предлагаю для начала посмотреть его характеристики до того, как мы его разберем. Мы можем сразу же посмотреть температуру нашей видеокарты у нас. Основной не интеловская, у нас 43 градуса. Максимальная температура по карточке у нас поднимается а, до 46 а, градусов. Это в режиме серфинга, когда мы серфим интернет, просматриваем какие-либо фильмы, либо же работаем в Word, Excel и так далее. Открываем много страниц в браузере. Можем посмотреть на данную карту. Можете поставить э, на паузу, посмотреть характеристики данной видеокарты. Это NVIDIA GeForce 720M на 2 гигабайта видеопамяти DDR3. Здесь все характеристики данной карточки у нас указаны, что мы можем и посмотреть. Также мы перейдем в раздел сенсоры нашего GPU-Z и можем посмотреть то, что температура у нашего центрального процессора CPU у нас сейчас на данный момент 53-54 градуса. Но по факту, если наоткрывать очень-очень много вкладок, то температура нашего ЦПУ может и повыситься э, значительно довольно-таки хорошо. К примеру, откроем здесь вот картиночки, далее чем мы можем от... откроем там eBay, пускай там много-много-много всякой всячины, Facebook откроем. Что у нас здесь? Яндекс еще есть. Э, здесь откроем, понаоткрываем, маркет, много страниц откроем в браузере. Естественно, открытие многих страниц браузера влияет на загрузку нашего центрального процессора, на загрузку оперативной памяти и на загрузку видеопамяти. А что мы можем наблюдать, соответственно, по загрузкам. Посмотрим, как увеличилась температура. Температура нашего центрального процессора уже до 66 даже прыгнула один разик. А по видеокарте мы можем посмотреть, то, что температура уже 47 градусов. А, Причем ноутбук отработал 2,5 а, часа а, до того, как я делаю сейчас это видео, чтобы характеристики были более наглядными и через более-менее продолжительное время. Естественно, по нашему процессу здесь вы можете посмотреть, это у нас стандартный процессор Core опять. А а, два ядра, 4 потока у него. Естественно, максимальная частота у него в бусте 3,2 а, гигагерца. Ну и максимальный показатель разгона, который можно здесь получить на данном проце в биосе, чтобы он адекватно работал, это 3,5 ГГц. Но тогда вам потребуется специальная охлаждающая подставка для данного проца. Соответственно, естественно, а по характеристикам можете здесь пройтись, посмотреть. Э, мемори у нас э, а, всего на нашей материнской э, плате нашего ноутбука. Здесь две планочки по 4 гигабайта, итого 8 гигабайт. Частота нашей оперативной памяти 1600 мегагерц. Здесь 798,7 показано, но умножаем на 2 и получаем 1600 мегагерц. Это частота нашей оперативной памяти. Оперативка у нас, э, соответственно, DDR3. Можете поставить на паузу, посмотреть. А, кстати, э, на видеокарту у нас э, здесь нагрузочка сейчас небольшая, поэтому 43-46 градусов максимально, потому что основную нагрузку на себя забирает встроенная графика Intel Core i5. Почему? А, да потому что запускается сначала точнее, отобра... работает видеоядро интеловское а, для экономии электроэнергии и меньшего нагрева ноутбука. И также для того, чтобы у нас э, меньше расходовался заряд батареи, который у нас сейчас на данный момент в этом ноуте нет. Для этого графическое ядро Intel у нас используется первоначально, мы можем посмотреть. Э, здесь вот видим, здесь Intel Graphic 4000 у нас. Можем перейти и посмотреть характеристики нашей встроенной графики. Естественно, дискретная графика у нас подключается, когда мы используем какие-нибудь более серьезные нагрузки, запускаем какую-нибудь игрушку и так далее. А запустить какие-либо игры сейчас э, у меня не получится, так как на данном ноутбуке они отсутствуют, и он не используется для игр. Ну, точно знаю, то, что э, Mass Effect э, первый, второй идет на максимальный, на ультрах, и Третий у нас эффект идет на а, средневысоких настройках. А, соответственно, многие игры здесь запускаются на средних, средневысоких настройках а, при разрешении данного ноутбука 1600 на 900 и 60 Гц частота данного дисплея. Соответственно, ну а мы непосредственно перейдем уже к разбору нашего ноутбука и посмотрим, каковы будут его показатели температур после того, как мы его обслужим. Непосредственно перейдем к разборке нашего ноута. Необходимо выкрутить здесь вот все болты. А, напоминаю то, что а, прежде чем выкручивать болты, подготовьте коробочку под болтики и запомните, какие болтики у вас где были а, закрученные, чтобы а, в дальнейшем какой-нибудь длинный болт, потому что в ноутбуках могут быть длинные и короткие а, болты, чтобы длинный болт не вкрутить туда, где стоял короткий наш болт. Для начала мы здесь все выкрутим. Ну, естественно, снимается батарея, которая к сожалению, здесь э, нет. Естественно, в дальнейшем мы здесь выкручиваем э, все необходимые болтики. И открываем уже вот эту вот крышечку. Просто так данную крышку не открыть, необходимо а, поддеть все здесь у нас а, кредитной карточкой и уже по итогу вскрывать нашу крышку. Для этого необходимо было вставить вот эту пластиковую карту в то место, где находится у вас а, подстав, ну, вход под карте карточки SD и потихоньку тянуть вверх. Вот так вот пройтись с карты. Так, проходите с картой и тянете вверх, а затем от себя. Все, и снимается она вот так вот. Это данная крышка. Здесь мы можем сразу же видеть, здесь у нас модули памяти. Здесь сразу же у нас а, находится наш жесткий диск. Естественно, Wi-Fi модуль. Это все надо сейчас тоже открутить, все это снять. Для начала выкрутить э, три болтика жесткого диска, естественно, раз, два, три. А затем уже будем а, снимать болтики Wi-Fi модуля, отцепим их, вытащим Wi-Fi модуль, а вытащим оперативную память и в дальнейшем уже можно откручивать данную крышку. Про привод я вам уже говорил, а болтик привода находится под клавиатурой. У меня же он уже был откручен заранее. Как видите, здесь вот, если бы он бы не под клавиатурой находился, а вот здесь вот находился бы, то здесь было бы отверстие у нас а под привод. А в моем случае клавиатуру снимать э, не потребуется. Я точно не помню, но вроде не потребуется. И откручивать привод, э, как видите, мне не надо. Он уже откручен. Все, у более а, нормальных ноутбуков современных этот болтик здесь находится, вы его выкручиваете, привод вытаскиваете, жесткий диск можете вместо привода с помощью специальных салазок поставить, это вам не составит никаких проблем. Но ну, Asus решили пойти по тому пути, чтобы их ноутбуки были неразборными, необслуживаемыми, и их можно было обслужить только в сервисе. Простому человеку, в принципе, который хочет обслужить ноутбук, здесь делать желательно нечего, можно все переломать и толку никакого не получить. Так, ну а мы же, естественно, сейчас открутим наш э, жесткий диск. Здесь ничего сложного. Просто берем, откручиваем. Открутили здесь не, не 3, а 4 болта. Жесткий диск вот так вот надавили и достали. Жесткий диск у нас изъят. Теперь необходимо изъять планки модули оперативной памяти. Но здесь ничего сложного-то, так сказать, и нет. Просто отогнули, достали. Здесь не две планочки, одна планочка и всего лишь она на 8 гигов одной планкой. У нас, как оказалось, что теперь оперативочку мы убрали. Теперь необходимо открутить Wi-Fi модуль. Он бывает на два болтика прикручен здесь, здесь. В нашем случае он прикручен на один. А запоминаем, где у вас был плюс-минус. Откручиваем болтик и замаем его. Отцепил. Вот так вот откручиваю наш болтик. Он у нас приподнимается, как видите, этот болтик будет потоньше, чем другие наши болтики. естественно, его не туда вкрутить бы желательно не надо. Так что запоминаем, где что у вас было. Wi-Fi модуль у нас отстегнулся, мы его благополучно изымаем. По факту все, что надо, мы здесь уже отстегнули. Все, что надо, мы сняли. И теперь нам осталось уже выкрутить основные болты что мы сейчас и сделаем. Выкрутим все основные болты, достанем их. И можно уже будет продолжать установочку, точнее разборочку. Что ж, далее наш ноутбук мы переворачиваем. Все-таки нам необходимо будет снять клавиатуру. В любом случае, так раз мы все болты выкрутили, придерживаем аккуратненько и открываем наш ноутбук. Почему придерживаем? Так ну, мы выкрутили болты крепления наших стоек. Чтобы их не выломать, необходимо держать. Держим по центру, желательно ближе к экрану, когда будем все это дело открывать. Далее нам необходимо уже будет а, снять нашу клавиатуру. Здесь у нас есть э, некоторые э, фиксаторы, на которые нам необходимо надавить. Надавливаем на данные фиксаторы. И отстегиваем потихонечку нашу клавиатуру. Это необходимо делать уже плоской отверткой. Слушай, у меня есть вот такая плоская отверточка. Надавливаем на наши фиксаторы. На все по очереди. И затем уже поддеваем отверточкой э, снизу. Здесь можно вот так вот продавить. Чуть откроем, чтобы нам ничего не мешало. Снова надавливаем на фиксатор. Цепляем нашу клавиатуру. В моем случае это будет сделать посложнее, потому что у меня клавиатура проклеенная. Если сказать более подробно, то желательно взять а, тоненькую отверточку с очень тоненьким жалом и взять какое-нибудь шило. Шилом вы, к примеру, придерживаете фиксатор, да, надавили на фиксатор. Сначала нужно надавить на все на все 5 фиксаторов. Надавили их так вот тихонечко. Если клавиатура у вас не проклеена, а стандартная родная, в моем случае она не родная, и она проклеенная, то у вас клавиатура, она просто вот так вот отстегнется. И последний фиксатор вы надавите, отверточкой поденете, и вот так вот аккуратненько, чуть-чуть надавливая, где у вас, если что-то щелкнулось, а начнете вытаскивать и изливать, извлекать, точнее, клавиатуру. В моем же случае необходимо было давить на каждый фиксатор и аккуратненько отверточкой все это доставать. Что ж, клавиатура у нас отстегнута и у нас здесь имеется шлейф. Мы его так вот аккуратненько отстегиваем, извлекаем, а, запоминаем на всякий случай, как он был э, пристегнут. То есть вот так вот он был пристегнут. И, естественно, а, запоминаем, убираем клавиатуру. Здесь у нас имеется еще несколько болтов. Раз, два, три, четыре. И пятый болт это у нас а, болт привода. А, все болты необходимо откручивать. Кстати, под привод болт, э, если вы не хотите использовать привод, а хотите, к примеру, на салазках сюда поставить еще один второй жесткий диск, а когда вам нужен будет привод, выключить компьютер просто, извлечь жесткий диск, воткнуть привод и воспользоваться приводом, если вам понадобится привод в дальнейшем. Потом вам привод не нужен большую часть времени. Вы снова выключаете компьютер на салазках. Ну, точнее, привод-то у нас без салазок, он не требует никаких салазок. Вытаскиваете привод, вставляете на салазках обратно жесткий диск, который здесь стоял, его не надо не прикручивать, салазки здесь достаточно надежно крепко а, внутри крепится, причем настолько хорошо, что даже если вы поднимете ноутбук и начнете его трясти, ничего у вас не выпадет. Мы же откручиваем а, сейчас вот эти вот у нас 5 болтов и не забываем отключить а, тачпад. Вот он наш тачпад, его необходимо будет отключить. Отвертку я советую использовать магнитную. Ссылочку на данную отвертку, которую я использую в Xiaomi, я оставлю в описании. Хорошая отвертка. Болты все мы выкрутили. Тачпад. Отстегиваем, отстегиваем аккуратненько, чтобы не потерять вот эту вот пампулину пластиковую. Все делаем максимально аккуратно. Как видите, у меня вот эта вот застежечка, она выпала. Нам ее необходимо забрать, чтобы не потерять. Потом, когда будем а, вставлять на шлейф, обратно ее воткнем. Не забываем про это. Ее я убрал. Шлейф я достал. Все у нас отсоединено, отключено. Теперь уже можно вскрывать наш ноутбук потихонечку. Далее снова будем использовать нашу карточку. А, по периметру корпуса мы откроем все фиксаторы. Вставляем небольшие защелочки. Это делается как-то так вот, вот. Делать это надо аккуратненько и карточку сильно не всовывать. Далее можно потихонечку отщелкивать отодвинем. Снова используем карточку для отщелкивания. И так по всему периметру нашего ноута. Когда все отщелкнули, аккуратненько поднимаем нашу крышечку, резко ее не скидываем. Ну, а далее здесь у нас все в принципе просто. Вот наша плата, вот наша система охлаждения. В чем нам необходимо сейчас снять плату. А плата у нас снимается вместе с системой охлаждения, но прежде чем это сделать, нам необходимо еще отключить несколько шлейфов. Вот он у нас наш основной шлейфик. Вот еще у нас шлейф есть. Тоже отцепим для начала мы шлейф для монитора. Аккуратненько все это делается. Отщелкивается. Щелкнули, сняли. Или еще один шлейф убираем питающий. Что ж, динамики мы отцепили, матрицу нашу мы отцепили. А, выкручиваем а, винты платы нашего вентилятора. Первым делом открутили здесь вот винтики необходимы. Теперь тянем на себя. Аккуратненько так вот приподнимем и извлекаем наше питание. То есть это питание нашей платы. Можно, конечно, вместе с вентилятором выкрутить, ну кому как удобнее, мне удобнее так. В принципе, на этом можно остановиться, почистить систему охлаждения и далее ничего здесь не трогать кому что надо. Что Чтобы систему охлаждения нам необходимо открутить вот эти вот три болтика нашего вентилятора. Мы их, конечно же, откручиваем. Все эти три болтика и изымаем наш вентилятор. Необходимо помнить, что питание нашего вентилятора находится под материнской платой и подключается он, конечно же, непосредственно у нас там. Так что, если вам надо просто почистить систему охлаждения, этого, в принципе, будет вполне достаточно. Здесь вот этот вот весь хлам мы сейчас отклеим аккуратненько. У меня оно все было сделано капитально проклеено. Поэтому можно извлекать сразу все разом. Потому что у меня еще проклейка идет и со второй стороны как видите, для лучшего вентилирования, чтобы не было никаких щелей. Если же у вас изначально просто ноутбук Asus, у вас, естественно, будет проклейка только здесь, снизу у вас а, никаких лент, ничего, ни термоотражающих скотчей, ничего здесь не будет. Так что у вас будет намного проще просто снять вентилятор, почистить его, продуть здесь и все. Можно плату даже не доставать. А я же, конечно же, здесь отстегну питание нашего вентилятора. Сам наш вентилятор уберу. Плату можно сейчас почистить от пыли, она не такая вот и пыльная уж. И займусь уже системой охлаждения непосредственно. Здесь у нас ничего сложного. Берем обычную кисточку, аккуратненько проходимся по всей плате. Все вот это вот вычищаем вентилятор желательно продуть дуйкой, обработать, э, не знаю, спиртиком здесь, вот так вот все почистить, обезжирить перед последующим уже креплением, э, снять э, старую термоленту, поставить новую, что мы сейчас и сделаем. Крышку данного ноутбука мы также здесь можем продуть, почистить от пыли. Для начала проходимся кисточкой чтобы э, смахнуть залежавшую пыль. А затем уже э, все это несем обдувать и продувать непосредственно уже где-нибудь на балконе, в ванной или еще где-нибудь. Стол после такой чисточки необходимо, конечно же, пропылесосить вентилятор. Также можем здесь немножечко пройтись от пыли. Э, Не важно то, что мы эту пыль стряхиваем с вентилятора сюда, так как мы все это барахло, главное, чтобы пыль была не прилипшая, понесем уже обдувать и продувать. эти все наклейки мы, конечно же, склеиваем, убираем в мусор и на продувку. Все это дело. Очень важно, когда разбираете, не выкручивайте вот здесь вот всякие вот винты. Почему? Потому что они держат дисплей, и у вас, э, когда вы будете таскать его, данный ноутбук, у вас дисплей просто отвалится. можете сломать крепление. Материнскую плату советую обслуживать на какой-нибудь подставочке, подложечке. У меня же это из-под видеокарты обычно подложка. Ну, главное, чтобы не было никакого статического лишнего электричества. Здесь еще раз все кисточкой мы здесь прометаем на всякий случай, на всякий пожарный, и еще раз продуем. Что ж, далее необходимо выкрутить все винты. Начинаем выкручивать винты по порядку. Винты у нас выкручиваются по диагонали, начиная с первого. Здесь у нас, как видите, уже отображено э, первый, второй, третий. Они по диагонали первый, второй, затем третий, четвертый. И затем уже вот эти вот два винта, без разницы в каком порядке, пятый, шестой, без разницы уже идет. Мы же начнем, естественно, аккуратно с первого. Первый открутили. А затем откручиваем второй. Непосредственно. Крутим второй. Затем у нас пломба, как видите, не обслуживалась. Мы убираем, гарантия у нас кончилась на вообще боком на все. Откручиваем наш третий винт. Выкрутили. Четвертый. Далее крутим. Аккуратно, без особого нажатия сильного. Ну и затем уже 5 и 6 соответственно. Также аккуратно выкручиваем. Здесь у нас проц графическим ядром, дискретная графика. Открутили. Что нам надо сделать дальше перед тем, как что-то делать здесь. Выкручиваем еще здесь у нас радиаторик. Его тоже необходимо открутить и обслужить. изымаем. Здесь у нас толстая миллиметровая термопрокладка идет 1 миллиметр. Мы ну установим сюда новую термопрокладку. Причем старая это даже свойство не потеряла, но мы все равно поставим новую, чтобы больше сюда не лазить. Сейчас аккуратно-аккуратно снимаем нашу охлаж... систему охлаждения. Так вот она выглядит, одна термотрубка, которая через все у нас проходит. Ну, как-то так. Аккуратненько сняли. Все убрали. Как видим, здесь термопаста, здесь термопаста. Здесь у нас уже термопрокладка. Там липкая достаточно, достаточно хорошего качества. Я вам скажу. Даже не боюсь над ноутбуком держать. Хорошо прилипает. Далее, естественно, будем а, снимать старую термопасту вот таким Очистителя это DS1 можно в DNS, на Озоне купить, да где, удо... где угодно и где удобно. Вот так вот выглядит от него коробочка, можете почитать, прочитать. Очень э, шикарный растворитель очистителя, обезжиривающие свойства у него, кстати, хорошие, чистящие свойства хорошие, и помыть, если что, можно, и он не электропроводный. Ну, впрочем, шикарная штука. Можно термопасту снимать, если где-то, а, к примеру, скотчем что-то заморали, как бы, ну кроме поверхности вот такого а, ноутбука, крышки, основной можно все это почистить, снять. А если использовали двухсторонний скотч какой-нибудь, э, и он у вас наплепал, то с помощью этого средства очень отлично снимается двухсторонний скотч, просто шикарно. А, узнал я это случайно, так что вам советую. Это, кстати, не реклама. Термопасту я тоже буду использовать э, 11 ваттный метр Кельвин, Гризли. В принципе, чем она удобна. Цена, качество говорит само за себя. А ссылочку на термопасту я оставлю а, в описании. Ссылочку также на термопрокладки я оставлю в описании под данным видео. Можете заказать на Алиэкспрессе, э, намного дешевле оно выходит потому что я сам там заказывал. Сначала я купил в DNS, но на Алиэкспрессе на треть вышло дешевле. И то же самое. Снимать все это дело будем при помощи вот такого вот ватного диска. На него наносим небольшое количество раствора. Над платой, конечно, делать это не рекомендуется, так как я делаю. Раствор нам необходимо сразу закрывать, так как он быстро испаряется. И далее мы снимаем нашу термопасту. Старую засохшую. Все это убираем, очищаем и наносим новую. Что ж, термокладочку я поменял. В принципе, можно сразу же здесь вот все закрутить, чтобы оно не мешалось. Сразу закрутим. Протягиваем болты только после того, как все уже поставили. Что ж, в принципе, все здесь мы убрали, очистили. Здесь кристальчики у нас чистые. Можем присмотреться. Все у нас чистенько. Здесь закрутили. Нам осталось почистить систему охлаждения радиатора от налипшей старой термопасты. Также смачиваем растворяющую термопасту жидкостью наш ватный диск и проходимся, очищая все это добро. Что ж, после того, как мы все это дело очистили, открываем нашу термопасту. Листочек заранее у нас подготовленный есть под всякие отходы. И вот так вот на листочек, на отдельный, мы будем все это дело аккуратненько выдавливать чтобы не попасть на материнскую плату. Так вот, вот давим аккуратненько, смотрим. Появляется наша термопаста, не появляется. Вот появилась наша термопаста. Аккуратненько. Много не надо. Нам надо нанести только на кристалл. Аккуратненько наносим на один кристалл. Много не надо, так как это все по краям у нас развалится, засохнет и будет создавать дополнительный нагрев, который не соединен с радиатором, естественно, никакого отвода тепла не будет. Термопаста же нам нужна а, чисто а, для того, чтобы избавиться от мелких трещин, зазоров между радиатором и термопастой. Здесь также на радиаторе можно чуть-чуть вот так вот намазать. Здесь у нас даже разметочка есть, куда можно все это добро помазать. Где это промазывается, где это крепится. Вот там чуть-чуть вот аккуратненько и намазываем в пределах. Много тоже не надо. Также по пути следования радиатора я еще добавил 2 миллиметровую прокладку сюда и сюда непосредственно. Теперь нам осталось закрепить наш радиатор. Мы просто его берем вот аккуратненько укреплением ложим. И нам осталось поставить наши болтики. И все это дело прикрутить. Может, берем наши болтики, закручиваем их уже в обратном порядке. То есть сначала крепим здесь, не протягиваем. Раз болтик, два болтик. Не протягиваем, напоминаем. Затем здесь, чтобы зафиксировать. Далее идем по диагонали. Все делать надо осторожно, аккуратненько, чтобы ничего не поломать, не повредить. По диагонали. Затем закручиваем второй. там уже Осталось нам вкрутить первый. И все это протянуть уже в обратном порядке. Сначала затягиваем первый до упора, затем затягиваем второй, затем третий, четвертый, далее уже пятый и шестые затягиваем непосредственно. Сейчас данный ноутбук мы соберем, нам потребуется еще металлизированный скотч купить, вы его можете в обычном хозяйственном магазине без каких-либо проблем. Это раз. Мы проклеим этим металлизированным скотчем площадку, где у нас э, находится радиатор и вентилятор, чтобы лучше отражалось тепло от нашей крышечки. Это во-первых. И также этим металлизированным скотчем, он не то что металлизированный, он алюминизированный, это алюминиевый скотч, мы а, заклеим щели между радиатором и вентилятором в местах крепления, чтобы у нас непосредственно выдув с вентилятора шел в радиатор, а не выкидывал воздух через щели. Вот так вот выглядит у нас проклеенная площадочка под вентилятором. Этого нам вполне достаточно. Много здесь а, наклеивать и клепать кучу наворотов не стоит. Далее мы аккуратненько ложим нашу материнскую плату, так как она должна лежать у нас на месте. А ставим наш вентилятор. Крепим всего лишь один болтик. Всего лишь одним болтиком нашего закрепляем. Закреплять советую хорошо. Сразу. Далее мы отмеряем нужное нам количество металлизированного скотча, чтобы заклеить нашу дыру. Много, конечно, тоже не надо. Отмеряем и заклеиваем. Сразу для тех, кто не умеет пользоваться металлизированным скотчем, сначала мы отклеиваем необходимое нужное нам количество. Далее мы уже наш металлизированный скотч а, приклеиваем. А, приклеиваем поближе к нашему вентилятору, чтобы часть поверхности достаточно хорошая попадала на наш вентилятор. Надо ровненько, аккуратненько все это дело делать, не криво. Так, здесь наклеили, изгибы внутрь загибать не обязательно. И далее, ленту вот эту вот мы полностью не отрываем, так у вас все свернется калачиком, мы аккуратненько наносим и ленточку вот так вот освобождаем пальчиком здесь так вот ведем, проклеиваем. Получится качественная достаточно проклейка. И у вас ничего не скрутится калачиком. Как видите, у вас начнется вот так вот калачом скручиваться. Чтобы этого не происходило, делаем так. Следующее, что нам необходимо сделать, это перевернуть нашу плату. Точно так же нанести на обратную сторону вентилятора металлизированный скотч и подключить наш вентилятор. Что мы сейчас и сделаем. Извлекаем нашу плату обратно перед этим от, не забываем открутить. Конечно же, наш болтик. Мы его закручивали для того, чтобы у нас вентилятор не играл. И нашу плату мы обратно извлекаем аккуратненько, чтобы не порвать наш скотч наклеенный. Что ж, с одной стороны у нас скотч есть, с обратной стороны у нас тоже скотч есть. Вентилятор мы наш подключили и можем уже непосредственно устанавливать нашу плату в мать, точнее <laughs> материнскую плату. А, ё Устанавливать непосредственно материнскую плату на свое место в мать, в корпус, точнее. Аккуратненько все разъемчики, смотрим, чтобы у нас сказать, не оказались под материнской платой. Аккуратно, аккуратно. Все это дело мы вставляем. Здесь у нас идет питание батареи. Все вставили. Далее питание нашего компа. Вставляем нашего ноута. Очень хорошо оно здесь съемное. Если здесь у нас что-то погорит, испортится гнездо или так далее, можно просто купить целую плату, заказать и никаких проблем, в отличие от многих ноутбуков, которые присутствуют на рынке, в которых уже питание распаяно прямо на самой основной плате, что достаточно очень плохо. Впрочем, мы также можем основной процессор, кроме графического, а, кроме дискретной графики, мы можем просто изъять с нашего ноутбука и поменять, если нам понадобится. Это решается простой а, заменой и заказом процессора, если у нас выйдет из строя. Очень удобная плата у Asus в данном случае. Так, а теперь нам необходимо вот эти вот питающие концы вот сюда вот вставить и подключить. Стандартная процедура, обычно просто вставляем, задвигаем, прикручиваем все наши болты на место. Начнем с вентилятора. Сначала вентиль наш прикрутим, чтобы он у нас не ходил. Он также немножко частично за счет того, то, что радиатор соединен с материнской платы и скотчем с нашим вентилятором, а зафиксирует нам нашу материнскую плату. Хоть немного, но зафиксирует. оставляем, прикручиваем. Далее закручиваем наше питалово непосредственно. Закрутили. После того, как мы все это закрутили, аккуратненько переворачиваем наш ноутбук, чтобы посмотреть, чтобы у нас вот эти вот провода Wi-Fi не зажало. Это основное. Далее переворачиваем его обратно уж перевернули обратно, теперь нам необходимо уже будет подключить все наши а, шлейфы, которые нам доступны. Пододвинем поближе и начнем. Сначала подключим наш дисплей. Аккуратненько его берем, подключаем. Так, дисплей подключили. Теперь динамики. динамики подключили. Все необходимое здесь у нас подключено. Вентилятор у нас тоже подключен, все подключено. Можно еще, в принципе, немножко металлизированного скотча сюда на вентилятор нанести, чтобы с него а, получше тепло отводилось. Вот так вот, в принципе, немножечко скотчем обклеили, чтобы это все у нас было получше. Далее Аккуратненько вставляем нашу крышечку. Аккуратненько все это дело ложим. Не забываем про то, то, что у нас здесь есть вот такая вот штучка, которую нам очень-очень необходимо не зажать. Там наш тачпадик. Все это вот так вот его вытащить. Таскиваем. И потихоньку начинаем защелкивать наши защелки. Прощелкнули все защелочки. Так вот приподняли. Чуть-чуть еще раз прошлись убедились, то, что у нас все защелкнулось сверху, снизу, по бокам. Все защелкнуто, все хорошо. Далее мы вставляем наш тачпадик. Подключаем его аккуратненько. И нашу защелочку вставляем. Что ж, спустя полвека засунул в этот мизерный провод. Реально нужны маленькие китайские ручки, чтобы это можно было сделать. Потому что русскими лапами это жесть, как сложно. Далее нам необходимо подключить нашу клавиатуру. Мы также шлейф клавиатуры здесь у нас подключаем, но только после того, как закрутим все необходимые нам винты. Так что сначала вкручиваем винтики нашего ноутбука. Их всего здесь у нас э, 5 штук. Пятый мы закручивать не будем, потому что мы там поставим наши салазки под, при... под привод, вместо привода точнее, и будем э, менять, когда нам надо привод, будем использовать привод, когда нам надо под жесткий диск, будем использовать жесткий диск. Так что пятый болт закручивать мы, естественно, не будем. Закрутили все наши болтики. Это походу по этому ноутбуку будут самые подробные из всех инструкций, учитывая то, сколько будет идти это видео. Естественно, здесь мы ничего не убираем, ничем не закрываем. Это сделано необходимо здесь так вот вырез решеточки, чтобы можно было небольшой забор воздуха сверху брать отсюда из этих вот щелей. Ну, плюс еще немножко от вентилятора будет отражаться нам в клавиатуру непосредственно. Ну а мы, конечно же, сейчас будем уже закрывать нашу клавиатуру. Что ж теперь. Вот удвигаем здесь все у нас. Нашу клавиатуру мы аккуратненько вставляем и защелкиваем. клавиатуру мы как-то вставили. Себе выглядит это вот так вот. Сейчас закрываем. Да, и, кстати, ни один китаец на помощь не пришел. Что еще можно сказать? Клавиатуру мы здесь прощелкиваем на наши застежечки. Все, клавиатура у нас надежно зафиксирована. Еще раз проходимся. Все это дело прощелкиваем. Также прощелкиваем клавиши, чтобы их не зажало нигде, ни проводами, ни чем-то еще. Клавиши нажимаются нормально на нашем тачпаде все нормально прощелкивается. Все клавиши клавиатуры тоже нормально прощелкиваются. Это на всякий случай всегда проверяем. Так что прижимаем немножко нашу клавиатуру. Все, клавиатура у нас на месте, клавиатура у нас не ездит. Красота. Далее закрываем крышку нашего ноутбука. Закрыли. Переворачиваем все это дело, все это добро, все это барахло. И уже в обратном порядке все это закручиваем. Сначала закручиваем все эти болтики. Ну а далее а, мы, конечно же, уже должны ставить на жесткий диск. Это жесткий диск на 240 гигабайт. Он, в принципе, вот такую вот коробочку ставится. Э, винтики можно выкрутить, вот эти вот, и поставить любой другой жесткий диск. 2,5 дюйма, можно HDD, можно SSD, можно поменять в любой момент мы вот так вот переворачиваем, потому что он закручивается у нас вот таким вот образом. Салазочки мы просто вот ложим вот сюда, и далее нам необходимо просто задвинуть. Далее прикручиваем наши болтики, крепление нашего жесткого диска. Можно, конечно, просто на два болтика закрутить, но лучше а, желательно закрутить на все. Почему? так как эти болтики не только жесткий диск держат, но еще и немножечко корпус нашего ноутбука. Поэтому на основные болтики желательно э, закреплять полностью. Хотя бы вот на вот эти вот три болта точно закрепить. Сейчас возьму еще один четвертый. Вот он наш четвертый. закрутили. Теперь у нас корпус полностью скреплен, нам необходимо ставить оперативную память, модуль Wi-Fi. Начнем, конечно же, мы с модуля Wi-Fi. Отгибаем наши проводульки, вставляем наш модуль аккуратненько разъемом защелкиваем. Далее берем наш болтик, можно было бы на два закрутить, но крепление здесь только есть для одного. Так что а фиксируется наш модуль Wi-Fi одним вот таким вот болтиком. Далее нам необходимо наши фазы и 0 подключить, естественно. Что ж, питание нашего Wi-Fi модуля мы подключили. Нам осталось воткнуть нашу оперативочку берем, аккуратненько ее совываем, естественно. оперативочка у нас зафиксирована на 8 гиг. Далее тоже совсем не сложно, нам необходимо ставить нашу крышечку на место. Для начала вот этими заклепочками подеваем вот сюда. И нам необходимо ее, получается, захлопнуть. Защелкнули. Что теперь последние два болтика, которые нам требуется завернуть один здесь у нас. Второй болтик у нас идет уже вот сюда. Все, ноутбук у нас уже собран. Далее про салазки, которые я говорил. Здесь у нас питание по входам, По входу. Здесь вот питание, вот дата передачи информации. А, диск вставляется у нас вот так вот в салазочки. Просто вставляется, въезжает. И далее мы фиксируем его здесь болтиками. Я непосредственно зафиксировал здесь по диагонали. Да больше не надо, никуда он не выпадет, никуда он не денется, ничего не раскрутится. Данный диск нам необходимо уже э, вставить за место привода. Смотрим, как у нас идут контакты. Вот так вот у нас идут контакты. Ну, здесь вы не ошибетесь. Берем нашу кассету. И вот так вот ее вставляем. Она здесь у нас по направляющим пойдет. Вот у нас направляющая здесь есть. Можно ее видеть. Мы просто вот так вставляем. Все. Здесь у нас закреплено. Все зафиксировано. Ничего у вас не выпадет. Можно, в принципе, конечно, крышечку вот эту вот Э, стандартную заменить крышечкой от привода. Если вы не собираетесь использовать привод вообще на ноутбуке, ну я же решил, то, что если мне понадобится, я извлеку. Вот, просто выключу компьютер, достану диск, воткну обратно привод, попользуюсь приводом, потом воткну обратно диск. Я решил оставить так. Что нам остается сделать далее? Так это включить и попробовать температуры наши. Погоняем несколько часов, 1-2 часика. И затем посмотрим, какие температуры у нас после обслуживания получились. Насколько быстро включится а, наш ноутбук и увидит ли он уже отформатированный, а, вставленный в него жесткий диск. В принципе, погоняли какое-то время наш ноутбук. А, спустя приблизительно час-два мы можем видеть э, наши температуры после обслуживания нашего ноута. Температуры по видяхе у нас 42 э, градуса, держится стабильно. А максимальная пиковая температура у нас по видеокарте была где-то градусов 46, но ну, не более 46 а градусов. Это при обычном стандартном серфинге, просмотре фильмов, видео, фото и работы в интернете. А также можем посмотреть э, по, по нашему процессору э, центральному. Core i5 а у нас температура 53-54 градуса, максимальная температура в момент э, использования ноутбука была 63 градуса. Это при а, загрузке информации на жесткие диски, скачивании этой информации и серфинге в интернете, а также открытие многих страниц просмотров видео. Ну, а на этом, в принципе, все. Температуры изменились в лучшую сторону где-то на 1 градус, ну это максимум, на 1-2 градуса. Реальные заметные изменения будут э, видны только если запустить какое-нибудь серьезное приложение, например, рендер видео, либо же какую-нибудь серьезно нагружающую наше устройство игру. Тогда изменения будут очень и очень заметны. А на этом все. Надеюсь, видео было полезным, информативным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.